Voilà, j'ai décidé de me séparer un petit peu de l'itinéraire officiel du Continental de White Trail pour réaliser un autre itinéraire en parallèle qui consiste à enchaîner 14 sommets de ce qu'on appelle des 14ers aux états unis au Colorado plus spécifiquement, donc c'est-à-dire des sommets de 14,000 feet, à peu près 4200 mètres. Voilà, première ascension de ce Nolan's 14 vers le mont Chavano. Allez, le push final Ça y est, premier sommet, le mont Chabano. je vais me dépêcher de redescendre avant que la nuit tombe complètement pour pouvoir planter la tente en contrebas. Petite tortilla avant de partir. Les changements de chaussage pour aborder la neige. probablement l'ascension la plus facile, il y a même des 4x4 qui vont au sommet. théorie, c'est assez simple. Il suffit de taper la ligne de crête là, qui va jusqu'au sommet du mont Princeton. Mais euh, je suis tout seul, il n'y a pas de chemin au-dessus d'un gouffre énorme. Et même s'il n'y a pas de raison objective d'avoir peur, je ne vais pas vous mentir, j'ai quand même un peu les chocottes. Bon voilà, est arrivé le moment de dire non. Euh, le sommet est juste là, juste à côté. Un kilomètre à Val d'Oiseau. Sauf que moi, il faut que je tape la crête qui est au-dessus et je le sens pas du tout. C'est trop pour moi, trop pour moi tout simplement. L'orage j'ai bien fait de redescendre à temps au final, mine de rien. Voilà, hier soir j'ai fait une deuxième tentative euh, au sommet du mont Princeton et je dois dire je me suis fait un petit peu chahuter par la montagne et je me suis aperçu que peut-être le fait de, vouloir monter au sommet des montagnes comme ça, ça n'était pas moi tout simplement. Peut-être que j'essayais de d'imiter des, modèles, des gens que j'admire, mais que hum, ce n'est pas ça que je désire véritablement au fond de mon cœur. Et donc j'ai décidé de laisser tomber le Nolan's 14 pour me, pour me rediriger vers le trail normal, donc le, Continental Divide Trail. Et au final, malgré ce, constat d'échec qui est, évident, euh, je suis très heureux, bon, premièrement d'avoir essayé, et puis euh, deuxièmement de cette expérience parce que ça, ça m'aura permis de me connaître un petit peu plus, de, connaître, euh, de connaître un petit peu plus mes rêves, mes envies. Et puis la vie est courte et j'ai pas envie de, la passer à poursuivre des rêves qui ne sont pas les miens. Voilà, on est reparti. On se croirait revenu en Amérique du Sud. Du mal à y croire, des lamas au Colorado. Allez, un dernier sommet pour le fun cette fois, le mont Elbert, qui est en réalité le plus haut sommet des rocheuses euh, états-uniennes. Et ouais, rien de difficile que du plaisir. Et cette fois, je crois bien que ce sera le dernier.